Euh, je pense que il y a beaucoup de challenges euh, différents, mais euh, il me semble que le, sommet a besoin, on a besoin pendant ce sommet-là de, de ne pas décevoir l'espoir qui est placé par les gens dans une certaine idée de l'économie non pas de l'économie verte, mais une certaine idée de l'écologie et du respect de la planète et une certaine idée des changements que permettent aujourd'hui les... Euh, que devrait permettre normalement le sommet. C'est-à-dire que ce, que ça devrait permettre, c'est de proposer une nouvelle vision, une nouvelle pratique, euh, de, développement euh, basé sur euh, de l'économie euh, innovative, de l'économie qui propose des alternatives réelles. Et on a déjà des expériences qui vont dans ce sens-là, on a déjà beaucoup de choses qui, avancent dans ce sens-là. Et je pense qu'un des, un des gros challenges pour nous, c'est de renverser le, la notion d'économie verte qui est proposée par les gouvernements en, se réappropriant ce terme en, y mettant ce que nous, on a envie de mettre dedans, c'est-à-dire euh, effectivement une, économie qui nous permette, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la terre, de, notre rapport à la nature, qui nous permette de proposer un, nouvel élan de, mieux être, de mieux vivre euh, avec à travers la terre. Et c'est ça, peut-être que c'est ça le principal challenge euh, que, je retiendrai moi pour l'instant de, du sommet de la Terre, c'est euh, de, renverser cette machine-là. La principale, euh, principale question qui est en jeu à, Rio, je, pense que une des principales questions, c'est la manière dont on va réfléchir sur le, sur l'évolution de la situation en tenant compte ou en s'inscrivant dans une logique de, collaboration, une logique de partage, euh, une logique euh, d'enrichissement euh, de, des, façons de faire les choses plutôt que dans une logique d'enfermement euh, qui, serait, euh, qui serait la logique capitaliste dans laquelle on nous propose un seul et même modèle qui est celui de euh, compter les choses avec l'argent, c'est-à-dire finalement financiariser la vie, la nature, etc. Je pense que derrière le sommet de, Rio plus 20, ce qui va être en jeu, ça sera d'avoir un, de développer des, des nouvelles formes euh, de propriété, de, reconnaître que la diversité des formes de propriété est vraiment importante. Par exemple, que euh, lorsqu'une communauté, la, façon dont une communauté autochtone euh, possède, non pas, même si eux n'utiliseraient peut-être pas ce terme-là, mais la façon dont ils habitent un territoire, c'est une forme euh, de propriété de ce territoire et que cette forme de propriété doit être reconnue. La façon dont euh, on développe pour avancer, euh, pour, créer des innovations, pour, nous permettre de résoudre des problèmes réels. La façon dont les chercheurs inventent des, licences pour partager leurs travaux, euh, c'est euh, des innovations qui sont euh, des nouvelles formes de propriété, qui sont des choses intéressantes. Et c'est la même chose avec les bibliothécaires, c'est la même chose avec les gens qui sont porteurs d'innovations sociales. en fait, on a besoin de, diversifier et d'accepter d'abord l'idée qu'il y a une diversité, de faire accepter l'idée qu'il y a une diversité des formes de propriété. Et, ça, c'est probablement un des grands enjeux qui est une façon de traduire la question des biens communs à l'intérieur du forum. Euh, alors je pense que le forum de Porto Alegre, euh, c'est une étape importante parce que depuis euh, plusieurs années, la, question des biens communs, le, le, paradigme des biens communs a nourri les mouvements sociaux. Et là, on a peut-être passé un cap parce qu'on voit dans le résultat du forum que euh, les biens communs deviennent, vraiment un paradigme euh, structurant pour la pensée des, mouvements sociaux. Et ça, euh, c'est un résultat qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire un mouvement des biens communs, mais il s'agit simplement d'avoir un, un élément fort qui nous permet de penser l'action des mouvements sociaux de les confronter aussi entre eux parce qu'il y a des divergences, il y, a des, il y a des conflictualités, tout, tout n'est pas euh, complètement lisse, tout le monde ne pense pas la même chose de ça. Mais euh, là, on a, dans le forum de Porto Alegre, je pense qu'on a euh, fait un pas dans ce sens-là et ça, c'est très intéressant. que ça soit... pour moi, c'est un, un des, gros résultats, effectivement, de, du forum. moi, ce qui me paraît important, c'est de ne pas perdre de vue que tout ça, ça n'a du sens que si on arrive à le relier euh, avec, le, avec, le, droit, avec les droits humains. C'est-à-dire que euh, c'est intéressant de parler des biens communs, c'est intéressant que le bien commun devienne une manière de repenser les choses, parmi d'autres, mais une des manières de repenser les choses. Mais euh, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut que ça soit relié avec, le droit, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit ce qu'on essaye de faire, c'est quand même que le, au fond, euh, les luttes sociales, elles essayent de résoudre un certain nombre de problèmes concrets. Et donc, quand on parle des biens communs, ce n'est pas pour préserver des ressources, ce n'est pas pour euh, euh, être, dans un joli modèle esthétique, mais c'est pour se relier avec des, luttes sociales, et des luttes sociales qui doivent se traduire par l'émergence de droits, et euh, qu'on puisse euh, réclamer ces droits, c'est-à-dire que ces droits deviennent opposables. Euh, lorsqu'on est... Enfin, si, on, si, on, est engagé dans ce processus-là, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un enjeu important à travailler sur les stratégies pour aller dans ce sens-là. C'est que ce pas seulement Comment est-ce que les biens communs permettent de penser euh, le monde Mais c'est comment est-ce qu'on va autour des biens communs, ou en tout cas en ayant le, euh, cadre un, cadre de pensée avec, qui intègre les biens communs, comment est-ce qu'on va dans le sens de euh, permettre, l'émergence de droits euh, et, et, que, cette, émergence de droits nous permette en fait de les réclamer et de les mettre en application. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour euh, que ça, soit, joli de parler des biens communs. Et euh, je pense que c'est... ce processus-là qui, qui, est intéressant et pour ce processus-là, il me semble qu'il doit y avoir euh, une réflexion euh, stratégique des mouvements sociaux euh, qui va dans ce sens-là, que, le forum, de, que le, sommet des peuples pourrait être une opportunité pour commencer peut-être ou approfondir, selon la façon dont on, dont on pense qu'on est avancé là-dessus, pour approfondir cette, question-là. Et, ensuite, ça veut dire qu'ils devront, devront être mis en place des processus dans l'ONU, mais aussi des processus euh, à, différentes échelles, à, l'échelle nationale, à l'échelle locale, pour que le droit, à, euh, le droit au partage euh, soit reconnu, ne soit pas empêché par l'approche capitaliste ou l'approche de la financiarisation, et que le, le droit à des, formes de propriété différentes, diverses et plurielles, et euh, surtout, euh, soit aussi euh, quelque chose de reconnu et quelque chose qui nous permette de nous, bagarrer. Donc c'est cet élément stratégique là qui me, semble important et peut-être que Rio plus 20 peut être une opportunité pour ça ou, en tout cas un premier pas de façon à ce que, de façon que ça avance dans ce sens-là.